ზობ ბატონ პრეზიდენტსაც ბატონ პრემიერ-მინისტრს ალბათ უზენაეს სასამართლო სამდომარეს ბატონ საკუთრივ სასამართლო სამდომარეს რომ არჩევნებამდე დარჩენილ დროში რაღაცა შექმნათ ფორმატი სამუშაო ვითარებაში შეხვედრების ანუ ხელისუფლების ხუთივე შტო რომელიც ვიმსჯელებთ ინსტიტუციურ გარემოზე პოლიტიკური თავისუფლებისთვის, ინსტიტუტების თავისუფალი მუშაობისთვის და ეს საშუალებას მოგცემს საკითხებს სწრაფად ეფექტურად გამოკლავდეთ და თავიდან ავიცილოთ ზედმეტი სპეკულაციები და პოლიტიზირება. საჭიროა პოლიტიკური პროცესების ადმი რაც შეიძლება მაღალი ნდობის უზრუნველყოფა და ამისთვის ჩვენ ყველამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. თუ კიდევ მე კითხვებია რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გაეცეს მას პასუხი.